daeth y ddef trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol i rym yn 2015. Mae'r ffilm hon yn rhoi crynodeb o adroddiad cyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng mis Hedref 2015 a mis Mawrth 2017. Penodwyd cynghorydd cenedlaethol ar gyfer trais yn erbyn menywod, ffurfiau eraill ar drais ar sail rhywedd, camdrin domestig a thrais rhywiol a dyblygwyd strategaeth genedlaethol. Mae hyn yn ein helpu ni sicrhau bod mynd i'r afael â'r materion yma yn cael ei nodi fel blaenoriaeth genedlaethol gyda throsolwg ac arweiniad cryf. Cefnogwyd y gwaith drwy sefydlu grŵp gorchwil a gorffen – sy'n cynorthwyo yn y gwaith o ddatblygu dangosyddion cenedlaethol ar draes yn erbyn menywod, camdrin domesig a thrais rhywiol. Mae cynnydd sylweddol wedi bod o rhan sefydlu fframwaith hyfforddi cenedlaethol ar y mater. Mae canllawiau statudol wedi eu cyhoeddi, ac am y tro cyntaf mae syfonau wedi eu gosod ar gyfer hyfforddiant yn y maes, gan uwch sgilio'r gwasanaeth cyhoeddus er mwyn ymateb yn well i'r rhai sy'n wynebu camdriniaeth. Fel elfen bwysig o hyn, rydyn ni wedi lansio rhaglen e-ddysgu i ddarparu hyfforddiant sylfaenol yn rhad ac am ddim ar drais yn erbyn menywod camdrin domestig a thrais rhywiol sydd ar gael i bawb ledlau Cymru. Roedd dros 25,000 o bobl wedi eu hyfforddi erbyn mis Mawrth 2017 Mae hynny'n golygu 25,000 o weithwyr yng Nghymru sydd bellach yn fwy ymwybodol, yn fwy gwybodus ac yn fwy hyderus o ran adnabod achosion o gam drin ac ymateb iddynt. Lawnsiwyd polisi gofyn a gweithredu mewn safleoedd mabwysiadu cynnar yn 2015. Mae dros fil o bobl wedi cael eu hyfforddi i ofyn a gweithredu yn barod ac fe ddysgon ni lawer am y ffordd orau o roi'r rhaglen ar waith yn genedlaethol yn 2017. Mae gwella a chefnogi swyddogaeth gweithwyr ym maes addysg o rhan helpu daclo'r trais a chamdrin yn blaenoriaeth i'r ddedd. Fe wnaethon ni gyhoeddi canllaw ar ddill addysg gyfan o fynd i'r afael a thrais yn erbyn menywod camdrin domestig a rhywiol yng Nghymru cynnal cynhadledd ar gyfer ymarferwyr addysg a lansio adnodd newydd sy'n trafod cam fanteision rhywiol ar blant. Fe wnaethon ni gyhoeddi canllaw i lywodraethwyr ysgolion i godi ymwybyddiaeth am y materion yma a chyhoeddi canllaw a gwybodaeth arferion gorau i ddarparwyr addysg gynradd, addysg uwchradd ac addysg bellach. Fe wnaethon ni gomisiynu estyn ni gynnal adolygiad o'r addysg perthnasoedd iach sydd ar gael mewn ysgolion ar hyn o bryd a chymryd rhan mewn panel arbenigwyr rhyw a pherthnasoedd er mwyn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru yn y maes hwn. Er mwyn bodloni am canion uchelgeisiol y ddeddf, mae angen i wasanaethau lleol fod ar waith yn gweithio'n effeithiol ac yn sefydlog. Ym mis aws 2016, fe fuon ni'n gweithio gyda sefydliad Bank Lloyds er mwyn lawnsio pecyn comisiynu cydweithredol ar gyfer gwasanaethau trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru. Rydyn ni hefyd wedi dechrau datblygu dill rhanbarthol ar gyfer ariannu a darparu gwasanaethau rhwng awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector. Cyflawnwyd llawer ers i ddef ddod i rym yn 2015. Mae gynnu ni waith i wneud eto ac rydyn ni'n dal i wneud cynnydd. Bydd y droddiad pellach yn cofnodi'r gwaith gweithredu a gyflawnwyd rhwng mis Mawrth 2017 a mis Mawrth 2018 yn cael ei gyhoeddi yn yr haf. I weld y droddiad 2015-2017 yn llawn, ewch i bywhebofyn.lliw.cymru.